Wir kommen von Mooskirchen, von Famos. Und wir bedienen hier die Leute mit Kaffee, Mehlspeisen, verschiedenen ja, und Getränke. Und das macht mir sehr viel Spaß, hier zu sein. Worauf freut ihr euch am meisten oder habt ihr euch am meisten bis jetzt gefreut? Ja, auf die Leute von Special Olympic, von den anderen Ländern, die Leute. Ähm, äh, die was halt Sport machen, die Menschen mit Beeinträchtigung, das interessiert mich sehr. Weil ich finde es super, dass für solche Leute auch sowas geht. Ja. Äh, bei mir äh, ja eigentlich auf die spannenden Wettkämpfe oder auf die Helene Fischer.